大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《于世界》，岁月如梭，又到了我们阳历五月的时间了。在这个月份，我们将会遇到什么样的节气以及世界的变化呢？开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，到了阳历五月，我们会遇到两个节气，分别是立夏以及小满。 立夏的节气交接时间呢，是在阳历的五月五日凌晨零点零三分，节气会交接到了立夏；而在五月二十一日的凌晨零点零三分，节气也会交接到了小满。在命学上啊，节气是一个非常重要的关键，因为大地的磁场变化都是以节气作为分界点。这个分界点啊，其实就是太阳与地球的相互角度的变化所导致产生的。 与其说是太阳照射我们不同的黄金位置，不如说是我们地球因为自转以及公转所改变的角度，让太阳来照射到。所以啊，我们常常说的关心啊，其实不只有星辰它们的变化，而是我们自己也在变化的范围之中。我们以为我们没变，但是其实我们也是变化的一份子。好，那我们首先来看看节气立夏。 立夏是夏季的第一个节气，也就是代表着到了那一天开始就开始迎接的夏天的到来。一般呢，它会在每一年的阳历五月的五日到七日之间。这个时候的太阳，它会位于黄金四十五度的位置，而北斗七星的斗柄会指向东南方。在古书中有记载：“孟夏之日，天地始交，万物并秀。”也就是说。 在这个时候，万物是属于生机勃勃的局面。对于农业而言，立夏的开始也是病虫害的开始。自古就流传“立夏罗国鸣，蚯蚓出”。所谓的罗国，其实就是类似青蛙的动物，会开始积极的鸣叫。当然，按照所在的地区地点的不同，有些地方呢，它是比较类似土鼠，也就称为硕鼠；而有些地方呢，就是土拨鼠。 在这个时候啊，就会开始大量的滋生与繁殖，那也代表着农产与庄稼会开始会被这些的小动物偷吃了。而蚯蚓又称作土龙，它的代表是土里面的各种的虫类也会开始活络了起来，不是仅仅只有蚯蚓。当然，这件事情对农民来说就是会变得非常困扰了。而对于降雨来说啊，立夏以后，南方就是正式进入了雨季。 降雨量以及降雨日会明显的增多。这里老师说的南方啊，指的就是华南以北的地区，包含了港澳台。而北方在立夏尚未进入雨季，北方的雨季啊，还需要怎么样？再多等几个月。那么这个时候，南方的地区啊，如果在节气立夏的时候，当天是有下雨的，那么这段时间夏季的雨水就会比较充足。那如果反之，就是。 会比较缺水了。而在阳历的五月二十一日，会遇到第二个节气，就是小满。这个节气交接的时候啊，太阳到达了黄金的六十度，而节气到达了小满，顾名思义，就是稻麦之间的庄稼开始结出了穗，农夫的辛劳啊，会开始出现了成果。老师根据古籍里面记载的《月令七十二候集解》中有说过。 四月中小满者物至于此，小得盈满。在大中华地区的南方啊，一般会降雨的比较多，而且雨量会变得比较大。这是由于南方的暖湿气的气流比较活跃，与北方南下的冷空气在黄赤交角处的华南一带开始做交汇。这个时候啊，华南地区往往会出现比较大的强降水，造成暴雨或是特大暴雨。 正如明艳中啊有讲过一句话，是说什么呢？小满江河渐满，在这个时候啊，江南的地区啊，往往都是江河湖满。但是如果这个时候雨水偏少，有没有可能呢？它还是有可能的，那就可能是太平洋的副高热带高压的势力比较弱，位置比较偏南，意味着这这时候就改变变成了黄梅的时节了。而在北方啊，小满节气期间降雨还是很少。 有些地方呢，几乎是没有雨的时候，但是呢，这个时间的气温上升会比较快，与南方的温差开始逐渐的缩小，也就是说，南北方就开始进入了高温的期间了。当然，在澳洲，它就是开始要冷下去了。那么，这以上就是我们在阳历五月啊会遇到的两个节气，在这两个节气啊，对人类所需要注意的就是这两个节气都会给人体带来比较多的风邪，也就是什么呢？ 北半球会让湿气很容易进入到身体里面，所以却湿气就是保护冬季身体的健康。在中医中啊，就有说过一句话，就是什么呢？冬病要夏治。其实啊，与其说它是治疗，我们不如说它是一种预防。而在南半球啊，要预防的就是寒气入体，毒入五脏，所以这个时候啊，多饮用温开水。 以及戴上帽子啊，或是少吃一些冰品饮料，让你的身体能够调节，这就是养生非常重要的地方。尤其是女性以及老人家啊，会比较容易寒气入体，造成什么呢？造成容易筋骨的酸痛，或者是妇科问题的产生。而刚刚讲到都是节气跟大自然方面，接下来我们讲讲世界局势的方面。 在世界局势方面呢，面临到新冠疫情的变化以及经济的形态变迁，世界各国会开始进行了新一轮的较量。这个较量啊，不一定是像过去一样，我们只在外交场合哦，这台面下的较量，而有一些国家已经把这些纠纷推升到了会在台面上进行了争斗。这个层面呢，就有一部分可能会在军事上体现出来。所以在各国中出现了政治纠纷，就有部分会转为军事纠纷。 进而进行了各种规模的小型或是微型的战争，虽然这些战争并不会扩展至所谓的世界大战或者是核武器，但是基本上这也代表了世界政治力的板块会有部分的挪动，而这部分挪动啊，对于一些旧时代的贵族，他就并非说是好事了。什么叫做旧时代的贵族呢？对于美国、英国或是部分欧洲国家，这些变化并不会是一个良善的信号。 这是为什么呢？老师举例来说，啊，就像我们从历史上来借鉴，例如什么？例如第一次世界大战，其实与其说是第一次世界大战，基本上我们可以看成它既就是一个欧战，也是欧洲的战争，整个战场也几乎局限在欧洲之间。但是以当时的欧洲旧贵族国家而言呢？ 他们自己的世界，那就是代表整个全世界、整个地球都一样的，所以说才把欧战啊命名为第一次世界大战。但是其实都只有在欧洲之间发生的。当然了，刚刚所提到的这个大国之间的政治力的板块挪移，对大国部分是还可以接受的范围，而且大家可以互相协调，然后继续找到利益共同点，然后相互往来。但是对于弱国而言，这就是生死一瞬间的存亡问题了。 而在疫情方面呢，在这个月中会出现比较多的变数。疫苗的部分，供应量将会大增，因为美国逐渐施打完成了这些各地的疫苗，也就是说，会去打疫苗的基本上都打过了，哪怕只有第一剂。而你本来就打死不愿意打疫苗的，那么他现在也还在继续观望，观望什么呢？不知道，因为他认为他自己懂嘛。所以在五月啊，可能仅剩百分之十到百分之十五的美国人他没有施打过疫苗。 哪怕是第一季都不会去打，在这个时候啊，欧洲就可以获得比较多的疫苗供应了。无论是俄罗斯的、中国的，或是美国辉瑞的，都有可能获得大量的疫苗来挹注。所以从五月开始啊，欧洲的疫苗就可以获得良好的成长空间，不会像现在一样这么样的紧迫。而在美国本土，可能每日新增的病例数啊，就会降至二万甚至一万以下的空间。可是有人会觉得说，为什么还有这么多呢？ 因为首先，它疫苗并不是万灵丹，防疫才是。但是还是有些人呢，他打了疫苗之后，他就再也不做防疫了，所以说他有可能会二次感染或是三次感染。而有一些不会去打的人，那记得我们还有百数千万的美国人，他可能都还没有去打啊，所以这个也是没有办法的事情。而欧洲也会因为疫苗取得的相对较为容易，所以只要当地的政府配合的配套措施是 OK 的。 而且让他们的施打点变多，百姓也愿意配合政府。那么在节气小满之后，就会获得比较好的改善空间。而在这个时候啊，就会有疑似有一些动物性的疾病，就有可能开始从这个地方滋生或者是蔓延。也就是说，诸如类似禽流感或是猪瘟等，或是蝗虫之类的非人类的病毒或是灾害。 会在其他的生物界开始产生，对于畜牧业或是农林业会造成一定程度的影响。所以，如果是从事畜牧业的，要特别注意牲畜的健康以及环境的隔离，或是有相关的配套措施。一旦如果疫苗的火花产生，要如何应对减损等等的流程，都要我们要做好准备，如此才能够有备无患。毕竟啊。 我们人类感染到这些无论什么样的疾病啊，我们都是尽量的隔离或是治疗。但是我们人类的傲慢啊，面对动物产生这样的疾病的时候，通常都是选择扑杀的。而对于经济方面啊，世界的经济啊都会往好的层面去迈进，包含欧美或是亚洲等国都会为了抢占后疫情时代要进行的新的旅游措施以及国内的大型建设，要进行了较为大胆而且比较积极的作为。 所以整体而言呐，这个世界的经济大致上都往正面的地方去发展，但是要记得，资本家对于金融体系的操作，仍是一个在这个环境中很大的一个变数。因为资本家的杠杆啊，最终都是要透过各种手段，将世界上的财富去大量的撬进了，集中在少部分人的身上。所以虽然前景看好，但是股市或是其他金融资本的操作，却非一面倒的看多，这个特别注意。 它有可能变成什么呢？应该多的时候，大家觉得真的是欣欣向荣的时候，突然它下杀做空；当我们觉得这个不行了啊，觉得有空的空间的时候，它突然释放一点讯息出来，让市场为之一变，然后气氛又突然改变了，然后突然变多，然后它突然再把你做空。所以在这个时代啊，最妥善的还是从事什么实业，就是你有生产商品或是服务的，或是基本技能的，这个是比较妥当的。 要注意一件事情，就是你要保持在不负债的状况之下，你要扎根发展，这样才是最后的赢家。我们要知道，我们这世界上啊，我们所经历过的雷曼兄弟次级房贷，或是更早以前的索罗斯所研发出来的什么外汇攻击，它必然只不会只出现了一次。我们都知道，这些大户啊，都是把我们散户来进行做什么呢？养套杀的策略，来割我们当做韭菜。 但是很奇怪，就是人们啊总是争先恐后的要进入大户的什么农场里面，来成为那一株株的韭菜。好，那么以上就是我们在阳历五月我们要面对的节气变化以及解释，以及世界局势的转变以及预测。下一集我们就是要说明我们十二生肖的运势解析。如果您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系方式。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。